In ognuno di noi ci sono dei bisogni da colmare o una necessità da soddisfare, un deficit. La vita quotidiana è un viaggio attraverso una molteplicità di bisogni che includono la sfera fisica, cognitiva, relazionale e spirituale. L'uomo ha bisogno di cibo, esercizio, riposo, intimità, ascolto, affetto, tenerezza, comprensione, stimolo, libertà, sfogo, significato, silenzio, parole, salute, cure, contatti, conoscenze, informazioni, lavoro, divertimento, riconoscimenti, riflessione, speranze e così via. In questi piccoli schemi vengono sintetizzate tutte queste cose divise in quattro fasce. Buona visione e buona meditazione. Pace e bene.